उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िला के केशवपुर सरपतहा गांव में मैं एक महीना पहले वीडियो बनाई थी जिसमें दो साल से महिलाओं को काम नहीं मिल रहा था मैं लोग के काम नहीं देती बोला कि तुम लोग महिला हो पुरुष का संघर्ष न कर सकूँ जितना पुरुष काम करी उतना औरतें काम न कर सकती इसलिए हमें लोग के वापस कर देते और से सब जने बैठा है पुरुष के काम ज़्यादा मिलत है महिला काम नहीं मिलत सब पुरुष के मिला हुआ है दस पाँच औरतन के मिला था ओम सब छाँट के औरतें हटाई जाथिन कि तू लोग काम ना कर सकब दू साल से बैठी है जब काम बड़े जाई थे तब फेर देते प्रधान जी दस पाँच के काम दे और दस पाँच सबके फेर देते यहाँ आने पे सभी महिलाओं ने अपनी समस्या बताई कि हमें दो साल से नरेगा में काम नहीं मिल रहा है तब मैंने इन महिलाओं का मीटिंग किया मीटिंग करके उसके बाद इनका वीडियो बनाया यहाँ के जो रोजगार सेवक है उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम यहाँ किसी महिला से साइन मत कराओ और ना तो यहाँ से कोई भी कागज़ कहीं पे भेजो सभी महिलाएं उनके कहने पे किसी ने साइन नहीं किया आज मैंने फिर सभी महिलाओं को इकट्ठा की सभी महिलाएं तैयार हुई कि हम लोग काम करना चाहते हैं हम काम करेंगे मैडम आप हम लोग का साइन लीजिए आई है तो सब मीटिंग के हैं कामे बदे और साइन आज भर है अगर काम न रही तो हम लोग बला पर वीडियो साहब के लगे जाओ दरखास्त दे अगर काम न देगी और ना ही तो रोजगारी भत्ता हमें तुरंत तो मिले जाए हम लोग कैसे खाई कैसे जी आप लोग सब लोग तैयार हैं ना चले आप लोग के कैसे काम मिला दीदी हम लोग के सदे भी आए गाँव में तो हम लोग वीडियो बनाए काम के लिए हमें लोग के दो साल काम नहीं मिला तो एक वजह से हम सब गए गाँव सेवक लगे गाँव सेवक लगे गए तब एप्लीकेशन दे लगे नहीं लें तो हमें सबको प्रधान बुलाए के काम हमें सबको दे अब आप लोग क्या करते हैं हम लोग आवा है अपन नरेगा खटत वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक व एकजुट करके इस समस्या पर बदलाव ला पाई अब इस गांव के लोग बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से इतना बड़ा बदलाव संभव हो पाया मैं केसा देवी उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए